松江での復帰戦終わりました泣けますもう本当俺は幸せですただ今現在棚中宏に頼りきりなんで一人でもできるように僕はこんなんで復帰しなければ満足してないんでこれからですこれから絶対巻き返します はあ、日々本間さんとタッグ組んだりヘナールとタッグ組んだり成長もあるし、成長をね感じるし本間さんが、もっと良くしたいもっと受けるようになりたいっていうねそういう 気持ちがそばにいてどれだけ刺激をもらえてるかおまさんはね、はあ、謙遜してねそういう言葉を言ってたけども感謝したいのは逆に俺の方です、はあ、今日午前中松山城行ってきて あ、その松平家のね歴史なんかも読んで一国一城の主言ったらば新日本ポリスのトップベルトを巻くということは一体どういうことかなってねこんだけ7回チャンピオンになってても まだ分かんないことだらけだけどいろんなものを見て経験して積み重ねた俺だったらベルトを巻いた時に一国一城の主としてやっていけますよきっと。